አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንዴት ናችሁ? ላይ ሰላም ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ስለ ሸዋል አንዳንድ ነገር ልናወራ ፈልግ ያለውኝ ማለት ነው። ኢንሻአላህ ዌልከም ብያለውኝ። ሰኢድ እንኳን ደህና መጣክ። እንኳን ደህና መጣችሁ ጓደኞቼ። ገባ ገባ በሉ። ስለ ሸዋል ትንሽ እናወራለን ኢንሻአላህ ዛሬ ገባ ገባ በሉ፣ share አድርጉ። ኤም ኤም أهلا ብያለውኝ። እንኳን ደህና መጣሽ። أهلا فيكي እንዴት ናችሁልኝ ጓደኞቼ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ያለው الحمد لله። ዛሬ ስለ ሸዋል አንዳንድ ነገር ልል እፈልጋለሁኝ። የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ አጋጣሚ ግን እንትን ልፖስተው አልቻልኩም ማለት ነው። ያልቻልኩበት ምክንያት ምንድነው? upload ለማድረግ አልቻልኩም። እና إن شاء الله ደግሞ ይህን በ live ለማውራት ፈለግኩኝ። ለምሳሌ ቋዳ በጣም ብዙ ቀን ካለባችሁ ማስቀደም ያለባችሁ ሸዋል ስድስት ቀንን ነው ማለት ነው። ይህን ብዙ ያነበብኩት ነገር ነበረ፣ ብዙ ያዳመጥኩት በዑለማዎች ብዙ ያዳመጥኩት ነገር ነበረ። ቪዲዮ ሰርቼ ነበር፣ ግን upload ለማድረግ አልታደልኩም ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ሻዋልን ለመጾም ሸዋልንም መጾም እና ቀዳንም ጾመን በዚህ ወር ውስጥ አንጨርሰውም። ወይም ደግሞ በጣም ብዙ ቀን ረመዳን ላይ ያጠፋን ነገር ከሆነ በህመም ወይም ደግሞ በወሊድ ምናምን ምክንያት ብዙ ቀን ያጠፋን ከሆነ ከልክ በላይ ያጠፋ ነው ጾም መጀመሪያ ሸዋልን ነው ስድስት ቀን መጾም ያለብን። ከዛ በኋላ ነው ወደ ቀዳ መሄድ ያለብን። ምክንያቱም በኋላ ቀዳ እንትን ሸዋል መጾም አንችልም። ሻሃር ረመዳን ካለቀ በኋላ ማለት ነው። ሻሃር ረመዳን ካለቀ በኋላ ሸዋልን መጾም ስለማንችል አሁን ሸዋልን ጾመን ከዛ በኋላ ደግሞ ቀዳችንን እንጾማለን ብዙ ከሆነ ማለት ነው። ግን ትንሽ አራት አምስት ቀን ሶስት ቀን እንደዚህ በውዝር ምክንያት ምናምን ከሆነ መጀመሪያ ቀዳችን ነው መጾም ያለብን። ከዛ በኋላ ወደ ሸዋል ስድስት ቀን መቼም ሁለት ቀን ተጾሟል። አሁን 28 ቀን ሸዋል አለ ማለት ነው። ሸዋል ወር 28 ቀን ቀርቷል። 28 ቀን ማለት በጣም ብዙ ቀን ነው። ግን እንደሚታወቀው በሸዋል ወር ላይ ብዙም ላንጾም እንችላለን። ድክመትን ሊኖር ይችላል። constant አድርገን ላንጾም እንችላለን። ስለዚህ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሰላም ሰላም ብያለሁኝ ጓደኞቼ፣ አህለን አህለን። አዲስ የገባችሁ ሁላችሁም መዲ እነ መዓዛ welcome ብያለሁኝ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ ብዙ ልጆች comment ላይ እየጠየቁ ልብላለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ ዋትሳፕ group ም ላይ ብዙ ልጆች ናቸው ቀዳችን ነው መጾም ያለብኝ፣ በጣም ብዙ ቀዳ አለብን፣ እንዴት ነው ማድረግ ያለብን? በጣም ከልክ በላይ ቀዳ ከሆነ መጾም ያለብን መጀመሪያ ሸዋልን ነው ለምን ሸዋል ወር ካለቀ በኋላ ሸዋል መጾም አንችልም። ቀዳችን ግን ሸዋል ከወጣን በኋላ መጾም እንችላለን። እንደሚታወቀው እናታችን አይሻ ረዲየላሁ አንሃ የምትጾመው በመጨረሻ ወር በምንድን ነው? አላሁመ ሰለላሁ መሐመድ ረሳሁት። በመጨረሻ ወር ላይ ነበር የምትጾመው ማለት ነው። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም እላቸዋለሁኝ ጓደኞቼ። በኋላ መጾም ትችላላችሁ እና ገባ ገባ በሉ ጓደኞቼ። ጥያቄ ጠይቁ። ሰላም ብያለው። ተሚም ዌልከም፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። በሻሃባ ወር ማለት ነው። ሻሃባ ወር ረስቼ ስሙን በጣም እንትን ብዬ ነበረ። በሻሃባ ወር ነው የምትጾመው ነበር እናታችን አይሻ ረዲያላሁ አንሃ ማለት ነው። ስለዚህ ችግር የለውም በኋላ መጾም እንችላለን። በጣም ብዙ ከሆነ እያከፋፈልን ሻሃር ሸዋል ከወጣ በኋላ እና በመጨረሻ አይሻ የምትጾመው እንደውም በመጨረሻ ጊዜ ነበረ ማለት ነው በሻሃባን ወር ውስጥ። ስለዚህ በሻሃባንም ወር ውስጥ መጾም ይቻላል ማለት ነው እንኳን አሁን እና አትጨናነቁ። ዋና የሚያሳስበው ምንድን ነው? ሸዋልን በምንም መንገድ መጾም አለብን። በጣም ብዙ ቀን ደግሞ ካልሆነ ካልበዛ መጀመሪያ ቀዳችን ጾመን ከዛ በኋላ ደግሞ ከቀዳ በኋላ ነው ወደ ሸዋል መሄድ ያለብን ማለት ነው። ግን ቀዳ ከልክ በላይ ከሆነ በኋላ እንጾማለን። መጀመሪያ ሸዋልን ሸዋል ወር ሳትወጣ ስድስት ቀን ጾመን መጨረስ አለብን ማለት ነው። ትርፍ ቀናቶችም ደግሞ ካሉብን ትርፍ ቀናቶችን ቀዳችን እናወጣለን። ካልጨረስንም ደግሞ በኋላ ሸዋልም ከወጣ በኋላ ሸዋል ወርም ካለቀ በኋላ መጾም እንችላለን። ከዛም በኋላ ደግሞ መጨረሻ በሻሃባን ወር ደግሞ ልክ እናታችን አሚና ረዲየላሁ ዐንሃ እንደምትጾመው በዛ ልክ በየውመል ሸክ በሚባሉ ቀናቶች ሶስት ቀን አራት ቀን በሚቀሩ ጊዜያቶች በነዛ ጊዜ ነበረ የምትጾመው ማለት ነው። እና ጓደኞቼ እንደዛ ነው። ጥያቄ ደግሞ ካላችሁ ብትጠይቁ ያወቅኩትን እመልስላችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ሸሃባ ብዙ ያነበብኩት ነገር አለ። إن شاء الله እመልስላችኋለሁኝ። እነ ዳኒ እነ ሁላችሁም እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናሌ ዜዶ ቲዩብ ኤምኤም ቲጂ ማሬ ግን ቀዳ ብናስቀድም አይሻልም ወይ? ምክንያቱም ፈርድ ስላለ ቲጂ ትክክል ነሽ ማለት እዚህ ጋር አንድ ዛሬ ሚዲያ ላይ የተነሳ ነገር ነበረ። ምንድን ነው ቀዳችን ብዙ ከሆነስ ቀዳችን በጣም ብዙ በወሊድ ምክንያት ወይም ደግሞ በሆነ ምክንያት በህመም ምክንያት ቀዳችን ብዙ ከሆነ ነው ብለው ይህን ነገር ያነሱት ማለት ነው። ቀዳ ብዙ ከሆነ መጀመሪያ ሸዋልን ጹሙ ብለው ያሉት ማለት ነው ዑለማዎቻችን። ግን አምስት ቀን ስድስት ቀን በዑዝር ምክንያት እንደዚህ ከሆነማ መጀመሪያ ቀዳ ነው መጾም ያለብን። እንደምታውቁት ሸዋል ወር አንድ ወር ናት። 28 ቀን ነው የቀረው። አሁን ያኔ constant ስለማን ምናልባት ብዙም ቀን ላንጠቀም እንችላለን። ስለዚህ በጣም ብዙ ቀናቶች እንትን ረመዳን ካለ ጾም ትክክል የ شهر رمضان ካለብን ፈርዱ ነው። በኋላ በኋላ እንጾመዋለን ችግር የለም ማለት ነው። ግን ትንሽ ከሆነ አሁን ትንሽ ከሆነ መጀመሪያ ቀዳችን ፈርድ ነው። ቀዳችን አውጥተን ከዛ በኋላ ወደ ሸዋል እንሄዳለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ አሚና እና ሌላም የማውቀውን ነገር አንዳንድ ያነበብኳቸው ነገሮች ያዳመጥኳቸው በትላልቅ ዑለማዎች ያዳመጥኳቸው ነገሮች ስላሉ እነግራቸዋለሁ። ስለ ሸዋል ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ፣ እመልስላችኋለሁ إن شاء الله። ማዕዛ ቲዩብ YouTuber ነኝ። subscribe አድርጉኝ አዲስ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ እያለቻችሁ ነው። subscribe አድርጓት አዲስ ከሆናችሁ ለሷ ማለት ነው። እኔ አድርጌሻለሁ እና ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። ሰምታችኋል። ቪዲዮን like አድርጉ እሺ። ዝም ብላችሁ አይታችሁ አትውጡ። وإياكي ቲጂ አመሰግናለሁ። ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። አሁን ለገባችሁ ደግሞ የምናወራው ስለ ሸዋል ነው። መጀመሪያ መጾም ያለብን ፈርዳችን ነው። ፈርዳችን ግን ከልክ በላይ ከሆነ መጀመሪያ ሸህሩል ሸዋል ሳያልቅ እቺ የሸዋል ወር ሳታልቅ መጾም ያለብን ቀዳችን ነው ማለት እንትን ነው ማለት ነው። ሸዋልን ነው ማለት ነው። ቀዳችን ከልክ በላይ ከሆነ ነው ያልኩት፣ ከልክ በላይ ከሆነ <laughs> ከዛ ደግሞ ወደ ፈርድ እንሄዳለን ማለት ነው። ትንሽ ከሆነ ግን መጀመሪያ ፈርድ ነው መጾም ያለብን ጓደኞቼ። ሌላም ደግሞ አዲስ የገባችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ጠይቁ። አራት ቀን ቀዳ አለብኝ ግን ሸዋልን ነው እየጾምኩ ያለሁት። ችግር የለውም ሳታቂ ነው ችግር የለውም። ለሌላ ቀን ግን ትንሽ ቀናቶች ስለሆኑ ጨርሻቸውና ቀጥታ ወደ ሸዋል ሄጂ። ምናልባት በነገራችን ላይ ሸዋል ወር ውስጥ በሆነ ምክንያት ወይ ልትሳፈሩ በሆነ ምክንያት ማይመቻችሁ ከሆነ በጣም ጥቂት ቀን ያላችሁ ከሆነ መጀመሪያ መጾም ያለባችሁ ሸዋልን ነው። መጀመሪያ መጾም ያለባችሁ ሸዋልን ነው። አሁን አንቺ አራት ቀን ጾምኩኝ ምናምን ያልሽኝ ልጅ ማለት ነው። በኋላ ማይመችሽ ከሆነ እኔ የምጾመው ስድስት ቀን ብቻ ነው፣ ከዛ በላይ ሸዋል ወር ውስጥ ላልጾም እችላለሁ የምትይ ከሆነ እውነትሽን ነው። መጾም ያለብሽ ሸዋልን ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ በፈለግሽውም ታይም መጾም ትችያለሽ። እንትንም ማለት ነው ያለብሽን ቀዳ በኋላ መጾም ትችያለሽ። በመጨረሻ በሻባን ወር መጾም ትችያለሽ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው ልሻለሁ good welcome ብያለሁ። ሀኒ እንኳን ደህና መጣሽ፣ ሰላም ብለናል። እና ጓደኞቼ ቪዲዮ like ማድረግ አትርሱ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ቤተሰብ የሆኑ አንዳንድ ነገሮችን እንማማራለን ማለት ነው። እንሻአላ ያልገባችሁም ነገር ካለ ደግሞ ጠይቁ። አዲስ ለገባችሁም ደግሞ እያወራን ያለነው ስለ ሻሃባን ጾም ቀዳችን ማስቀደም አለብን ወይስ ፈርድን? ፈርድንና ቀዳን ማስቀደም አለብን ወይስ ሸዋልን ሸዋል ስድስት ቀን የሚለው ነው እየተወያየን ያለ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ላይቭ ማውራት አልችልም፣ እየተንተባተብኩ ነው። እሺ ይቅርታ፣ እያንተባተበኝ ነው። ትብ ትብ ትብ እያደረገኝ ነው። ይሰማል ግን ይሰማል። ጓደኞቼ ይሰማል? ካልተሰማ አይሰማም በሉኝ። እሺ ኤም ኤም በጣም አመሰግናለሁ። thank you ብያለሁኝ። okay ይሰማል አይደለ? እሺ፣ እሺ ውዶች አወራለሁኝ እና ሌላ እዚህ ውስጥ የምናነሳው ነገር ቢኖር በድጋሚ የማስታውሳችሁ ነገር ቢኖር ሸዋል ወር ውስጥ ብዙ ቀናቶች ልትጾሙ የማይመቻችሁ ከሆነ የሆነ ልትሳፈሩ ከሆነ ወይም በሆነ ምክንያት ውዝር ልትሆኑ ከሆነ ብዙ ቀናቶች ከሌሏችሁ መጀመሪያ መጾም ያለባችሁ ሸዋልን ነው። ቀናቶች ከሌላችሁ ማለት ነው። ግን ሰፊ ጊዜ ካላችሁ የምትጾሙት ሰፊ ጊዜ ካላችሁ የምትጾሙትን ቀዳችሁ ደግሞ ትንሽ ከሆነ መጾም ያለባችሁ መጀመሪያ ቀዳችሁን ነው፣ ፈርድ ነው፣ እሱን ነው መጾም ያለባችሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሸዋል ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ዳኒ በጣም ነው ማመሰግነው። እሺ ይሰማል አይደል? እሺ አልሐምዱሊላህ። ማዕዛ ቲዩብ ቤተሰብ ነን ብሎሻል ዚያድ። አንቺም ደግሞ ቤተሰብ ካልሆንሽ ቤተሰብ ሆኝ ማለት ነው። እና comment አችሁ እየተቆራረጠ ነው የሚመጣልኝ። ለዛ ነው ሁሉን ማልመልሰው ይቅርታ። እሺ፣ እየተቆራረጠ ነው የሚመጣልኝ። እና ጓደኞቼ እንሻላ አንዳንድ ቀን ገብተን እንደዚህ ጥያቄ አጠቃላይ ስለ አንዳንድ ነገር ጥያቄዎች እንጠያየቃለን። ሁሌም ልክ በዚህን ጊዜ ልገባ እችላለሁኝ። እረፍት ሲኖራችሁ ገባ ገባ በሉ ማለት ነው ወደ ቻናሌ እና እንትን like ሳታደርጉ ደግሞ እንዳታልፉ ቪዲዮቼን ማለት ነው። መቼ መቼም እኔ መሰራትን ቪዲዮ like ሳታደርጉ አትለፉ። ለምን መሰላችሁ? <laughs> በጣም ነው መሰራው ቪዲዮ <laughs> ለዛ ነው እና ወዳችኋለሁ። የምትከታተሉኝ ሁላችሁ በጣም ነው ወዳችሁ በጣም ነው ማከብራችሁ እና ደግሞ እዚህ ጋር YouTuber ካላችሁ ቤተሰብ ያልሆንካችሁ ካላችሁ ንገሩኝ። ቤተሰብ ሆናችኋለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁኝ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። ቤተሰብ ያልሆናችሁኝ ደግሞ ከላይ ከቀኝ X የምትላለች እሷን ንኳትና ላይክም አድርጉ። ከዛውም subscribe አድርጋችሁ ውጡ ማለት ነው። ሌላ አሁን ለመጣችሁ የምናወራው ስለ ሻህሩል ሸዋል ነው። በሻህሩል ሸዋል ውስጥ ምን አይነት ጾም ስለ ጾም ቀዳ እና ሸዋል ስድስት ቀን ስለነሱ እያወራን ነው። ያልገባችሁ ነገር ካለ በዚሁ አጋጣሚ መጠየቅ ትችላላችሁ። free ነው። ያወኩትን እመልሳለሁ። ካላወኩም ደግሞ ብቻ አምስት ደቂቃ ትቆይና ወደ እንትን ብዬ ወደ ኡስታዞች text አድርጌ ይመልሱልኛል፣ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቢግ ላይክ ኦኬ፣ ታንኪዩ በጣም ነው የማመሰግነው። okay ዳኒ five like thank you በጣም ነው የማመሰግነው። እና ብዙ comment ግን አይታየኝም። ወደ ስምንት ሰው ምናምን ይታየኛል። ነገር ግን comment አችሁ ብዙም አይታየኝም። ወይስ እየተቆራረጠ ነው የሚመጣው? እኔ እንጃለት ዳኒ ቤተሰብ እንሁን እያለችክ ነው። ሃኒ ቤተሰብ ሁናት፣ subscribe አድርጋት። እሷም ደግሞ subscribe ታደርግሃለች። ዳኒ ዛሬ ደግሞ የመጣውበት አላማ አዲስ የገባችሁ ስለ ሸህሩል ሸዋል ነው እያወራን ያለ ነው። ጓደኞቼ ስለ ሸህሩል ሸዋል ያልገባችሁ ነገር ካለ ጠይቁኝ፣ ያወኩትን እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ኦንላይን እነግራችኋለሁ፣ ጻፉልኝ ግር ያላችሁ ነገር ካለ okay። እና እስከ ትንሽ እቆያለሁኝ ደግሞ አንዳንድ ነገር መወያየት እንችላለን እዛውም ውስጥ ሆነን ማለት ነው። እና ስለ ሸዋል ቆይ አጀር ስለምን አልነግራችሁም? ሸዋል ማለት ወላሂ በጣም ትልቅ አጅር የምናገኝባት ወር ናት። ስለዚህ በምንም መንገድ ስድስት ቀን ማለት በጣም ትንሽ በጣም ትንሽ ቀን ነው፣ ግን ያለን ረዥም አሁን ራሱ ሀያ ስምንት ቀን ቀርቶናል። በዚህ ሀያ ስምንት ቀን ደግሞ ውስጥ ብዙ መጾም የምንችልበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ቆዳችንም ጨርሰን እንደዚሁም ጾም ሸዋልን የምንጾምበት ጊዜ አለን። ስለዚህ እንጹም እላለሁኝ ወዶቼ። እንሻላ በምንም መንገድ ሚስ እንዳናደርግ እንሻላ ሁላችንም መጾም አለብን። እኔም የምጀምረው ነገ ነው መሰለኝ ከዚህ በፊት አልጀመርኩም ወይ ነገ ጀምራለሁ ብያለሁ እንሻላ ታለ ማለት ነው እንሻላ ያኔ የሚገርማችሁን ነገር ግን ቶሎ ነው የምትሄደው እች ወር ውስጥ ማለት ነው። በቃ ምንም ሳናስብ ቶሎ ትሄዳለች። መጀመሪያ ጾም ይሻላል። መጀመሪያ ካልጾምን ወደ መጨረሻ አካባቢ እንጾማለን ብለን ካሰብን ምንም ሳናስበው ነው መጨረሻ ላይ የሚያልቅብን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ትሎ ትሎ ብለን እንደውም constant አድርገን ደግሞ የጾምን ይሻላል። አንድ ቀን ጾመን እንደገና አንድ ቀን ስናርፍ ምናምን ከሆነ ድክመት ራሱ ይሰማል። ግን constant ከሆነ ልክ እንደ ረመዳን ነው። ብዙም እንትን አይልም ማለት ነው። አይረብም፣ ብዙ እንትን አንልም። ስለዚህ ብዙ ስለማንራብ እንደዛ የጾም ይሻለናል እንሻላ። ሁለት ቀን ጾምክ? wow ማሻላ ማሻላ፣ በጣም ደስ ይላል። ማሻላ በጣም ደስ ይላል። እኔ ትናንትናም አልጾምኩም፣ ዛሬም አልጾምኩም። ምክንያቱም እረፍት ነበርኩኝ ማለት ነው። ነገ ነው የምጀምረው፣ ግን ቀዳ ብዙ የለብኝም። ቀዳ ያለብኝ አራት ቀን ነው። አራት ቀን አዩ፣ አራት ቀን ብቻ ነው ያለብኝ። አራት ቀንና ስድስት ቀን አስር ቀን ብቻ ነው ያለብኝ ማለት ነው። አስር ቀን ከነገ ጀምሬ ከእንትን ከኮንስታንት ነው የምጾመው። ቶሎ ጨርሳለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ኢንሻአላህ እናንተም ጀምሩ። ያልጀመራችሁ ማለት ነው። ኤምኤም ጾም ያለው ሁለት ቀን ማሻላ አላህ ይቀበልሽ። ማሻላ ብያለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ YouTuber የሆነ YouTuber የሆናችሁ ልጆች ያኔ subscribe እንዲያደርጓችሁ መናገር ትችላላችሁ። ችግር የለም። subscribe ያልተደራረጋችሁም ልጆች ደግሞ ተደራረጉ። እኔንም ደግሞ subscribe ያላደረጋችሁኝ X የምትለውን ከላይ ከቀኝ በኩል ያለችዋን እሷን ነክታችሁ like አድርጉ፣ subscribe አድርጉ። ብዙ ነገሮችን በየቀኑ እለቃለሁ ኢንሻአላህ። ላይቭም ደግሞ ማታ ማታ እንደዚህ ሲመቸኝ እገባለሁ። አንዳንድ ነገሮችን እንወያያለን ማለት ነው ኢንሻአላህ ጓደኞቼ በነገራችን ላይ ይቅርታ ግን ኢድ እንዴት አሳለፋችሁ? ኢድ እንዴት ነበረ? የኢድ ዕለት እኮ ገብቼ ነበር live፣ ግን ትንሽ ልጆች ነበሩ። ምንም ማለት በቃ ጭር ብሎ ነበር ማለት ትችላላችሁ። ዛሬ ስምንት ዘጠኝ ሰው እንደዛ ሰባት ሰው እንኳን አለ። የዛን ቀን ምንም ሰው አልነበረም ማለት ነው። ግን ወደ ግማሽ ሰዓት ምናምን ቆይቼ ነው የወጣሁት። ግን እንዴት አሳለፋችሁ ኢድ? ኢድ እንዴት ነበረ? እኔ የኢድ ዕለትማ ጭር ብዬ ነው ያልኩት። ትላንትና ዛሬ ምናምን ነው እረፍት ያደረግኩት ማለት ነው። ዳኒ በጣም ነው የማመሰግነው። ሀኒ ለኤምኤም ቤተሰብ እንሆን ብላሻለች። ኤምኤም ሀኒን ቤተሰብ ሆኛት በጣም ጥሩ ጥሩ ነገሮችን ታቀርባለች። ኤምኤም ምርጥ ሰው፣ በጣም ነው የምወድሽ። I love you ኤምኤም እሺ ብላት ለሃኒ እሺ ብላሻለች። ኤምኤም ማለት በጣም ጥሩ ልጅ ናት፣ ታደርግልሻለች፣ በጣም ትከታተላለች፣ ምወዳት ልጅ ናት። ኢድ አሪፍ ነበር አይደል? አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ ማለት ነው። ዩ ኤም ኤምኤም ብላሻለች፣ አመስግናሻለች። እና ሌላ ስለ ሸዋል የምጠይቁት ጥያቄ ካለ ወደ አስር ደቂቃ ወይስ ምናልባት አስር ደቂቃ ራሱ ሙሉ ላይኖረን ይችላል። ጠይቁ። ቪዲዮን like ሳታደርጉ ብትወጡ አውቃለሁ። እኔ ማን like እንደሚያደርገኝ ብታዩ እንዴት መሰላችሁ? ማቀው በጣም ነው ማቀው በቃ ቪዲዮ like ካልተደረገ አውቃለሁ። ቪዲዮን like አድርጉልኝ፣ share አድርጉ፣ እዩኝ። ራዮ notification ሲደርሳችሁ ቶሎ ብላችሁ እዩ። ምርጥ ምርጥ ነገሮችን ነው የምለቀው። እኔ ራሴን እኔ ካላነሳው ማን ነው የሚያነሳልኝ? <laughs> እውነቴን ነው። እና ደግሞ subscribe ምናምን የምትጨናነቁ ልጆች ወላሂ ምንም አታስቡ። subscribe ወላሂ በራሱ ጊዜ ይመጣል ኢንሻአላህ። ዳኒ በጣም ነው የማመሰግነው፣ በእውነት በጣም አመሰግናለሁኝ። ይቅርታ ትንሽ ጫጫታ አለ። ለጫጫታው ይቅርታ ብያለሁ። notification እየመጣ እያስቸገረኝ ነው። አሁንም በጣም ነው የማመሰግነው ጓደኞቼ፣ ለምትከታተሉኝ ሁላ share የምታደርጉልኝም አላችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው እና በጣም ነው ማከብራችሁ። እወዳችኋለሁ። እኔም ደግሞ ትክክለኛን ነገር ለማስተላለፍ እወዳለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ትክክለኛ ነገር ሲያስተላልፍ ነው መቼም ተመልካች ባይኖረው ራሱ በአላህ ዘንድ ያገኛል። ስለዚህ ትክክለኛ ነገር በማስተላለፍ እንትን እላለሁ። እና ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁ። እኔ ልጠይቃችሁ እንዴ ጥያቄ እኔ ልጠይቃችሁ ዝግጁ ናችሁ? okay። ጥያቄ ጠይቅን የምትሉ አንዳንድ ጻፉ፣ አንዳንድ ጻፉልኝ። ጥያቄ የምትፈልጉ አንዳንድ ጻፉልኝ። አጠቃላይ የሆነ ጥያቄ ነው የምጠይቃችሁ ማለት ነው፣ ሁላችንም የሚመለከት ልጠይቃችሁ ዝግጁ ናችሁ? <laughs> ሶስት ሰው ብቻ ነው እንዴ ያለው? ያለው ወደ ስድስት ሰው ምናምን ይታየኛል፣ ግን ሶስት ሰው ብቻ ነው አንዳንድ ያለው። ሌሎች ውስጥ ጥያቄ ይፈራሉ ነው ወይስ እንዴት ነው? ቆይ ጥያቄ የሚፈራ ሰው አለ እንዴ? ጥያቄ <laughs> ኤም ልጅ okay፣ ዳኒ መጥቷል። ሌሎቻችሁስ አንድ ጥያቄ አለ፣ ሁላችንም የሚመለከት እጠይቃችኋለሁ። ገባ ገባ በሉ። ይሰማል? ቆይ ስለማያውቁ ነው። ሳይሆንም አይቀርም ስለማያውቁም ሊሆን ይችላል። እና ጥያቄ ምን መሰላችሁ? ቆይ እኔ የምለው ብዙ ነገር ይወራል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ነገር ይወራል። ከወንድና ከሴት ታማኝ ማን ነው? ይሄ አጭር የሆነ ጥያቄ ያን ወንድ ነው ወላ ሴት ነው ብላችሁ እንድትመልሱ ማለት ነው። ሁለት ሰው ሴት ነው ካለ ሴት አንድ ሰው ወንድ ነው ቢል ሁለት ሴት ነው ማለት ነው ታማኝ እሺ ይሄን ነገር መልሱልኝ፣ ቶሎ በሉ። ሴት <laughs> እሺ፣ ሴት ሴት መዓዛ ሴት ብላለች። ኤምኤም ሴት ብላለች። ለትዳር ሴት ግን ታማኝ ነው ያልኩት። ታማኝ አው ያኔ ትዳርም ያም ሆነ ይህ ታማኝ በትዳርም ላይ ይሁን በፍቅርም ላይ ይሁን አጠቃላይ ታማኝ የሆነችው ሴት ነው ወይስ ወንድ? ሴት ሴት ብላችኋል። እንግዲህ ወንዶች የሉም ይሆናል እንጂ ያሸንፏችሁ ነበረ። ግን አብዛኛውን ጊዜ የሚባለው ሴት ነው ሴት ነው የሚባለው ሴት ብልጥ ናት፣ ወንድ ሞኝ ነው። አንድ ወንድ ተገኘ፣ አረ ጉድ ነው። እንደዛ አይደለም አይመስለኝም። እንደዛ ነው ጓደኞቼ፣ እንደዛ ታምናላችሁ እንዴ? ሴት ብልጥ ናት፣ ወንድ ሞኝ ነው። ሴት ሴት የዋህ ናት፣ ወንድ ብልጥ ነው። እንደዛ በግልባጭ ማለት ስትጽፍ ተሳስተክ ነው ወይስ እንዴት ነው? ወይስ ሮቴት ሆኖ ነው ጽሁፉ? ሴት እኮ የያዘችውን ሁሉ የምታስረክብ የዋህ እንደ ሻማ የምትቀልጥ ለቤተሰቦቿ ለማታቀው ወንድ ለሁሉም የምትቀልጥ እኮ ናት ሴት ልጅ፣ በተለይ የአረብ ሀገር ሴት። እንደዛ እኮ ነው በእውነት ሴት እኮ የዋህ ናት። ሴት በጣም የዋህ ናት። አላህ ይጠብቃት በእውነት እኔ ስለ ሴት ልጅ አውርቻ አልጨርስም። አዎ ዳኒ እንደዛ ነው። ፈጣሪ ለሁላችንም ታማኝ ሰው ይስጠን ኢንሻአላህ። አላህ ለሁላችንም ታማኝ ሰው ይስጠን። ከፊታችን ውሸትን ያርቅልን፣ አታላይን ያርቅልን። ወላሂ ብዙ ወንዶች እያታለሉ ነው። ብዙ እህቶቻችን እያታለሉ ነው የሚገኙት ማለት ነው። ወላሂ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚሰማው። ሳ ትክክል። ኤም ሴት ልጅ በጣም አዛኝ ናት። ሁሉም ይወዳት ነው የሚመስላት። ጠላቷንም አታውቅም። በእውነት ሴት ልጅ ማለት ለሁሉም እናት ናት። እናት ለመሆን ነው እንትን የምትለው የምትታገለው ሴት ልጅ ማለት ነው። ሴት የሴት ልጅ ሆድ አይጨክንም። ዳኒ በጣም እናመሰግናለን ስላከበር ስላከበርከን አንተንም ደግሞ እናከብርካለን። አይዋ ሴት ልጅ እናት ናት። ሴት ልጅ ክብር ይገባታል። ሴት ልጅ ልዩ ናት። ሴት ልጅ እንቁ ናት ከምንም በላይ የሴት ልጅ ክፋትን አያሰማኝ። የሴት ልጅ ሁሌም ደስታዋን መስማት እፈልጋለሁ። ሴት ልጅ ስትቸገር፣ ስትጨነቅ፣ ስትሰቃይ ማየት አልፈልግም። ሁሌም ደስታውን መስማት ነው የምፈልገው። ለሴት ልጅ አላህ ይሁናት። ለሴት ልጅ አላህ ቀልብ ይስጣት። ሴትን ልጅ አላህ ጠንካራ ያደርጋት። ሴት ልጅ አብዛኛው ተሰዳ የምትኖር ናት። አብዛኛው ሴት ልጅ በአረብ ሀገር እየተቃጠለች የምትኖር ናት። ለሴት ልጅ አላህ ይድረስላት። አሚን አሚን ያ ረብ። ትክክል መዓዛ ያለ ሴት ልጅ ቤት አይሞቅም። በእውነት ሴት ልጅ ለሁሉም ነገር አስፈላጊና ወሳኝ ናት። ሴት ልጅ ለቤትም ለምንም ምሰሶ ናት። የሴትን ልጅ እድሜ አላህ ያርዝመው። ወንዶችንም ደግሞ አላህ ቀልብ ይስጣቸው። እንደዛ ነው። ብዙ ወንዶች ቀልብ ያነሳቸው ናቸው። ሴትን ልጅ ለማክሰር፣ ሴትን ልጅ ለማሰቃየት፣ የሴትን ልጅ ደም ለመብላት፣ የሴትን ልጅ ላብ ለመብላት፣ ሴትን ልጅ ለማስለቀስ እንደዛ የተፈጠሩ ወንዶች አሉ። አጠቃላይ በህይወታቸው ሴትነት የሚያስለቅሱ ማለት ነው። ለእነሱ አላህ ቀልብ ይስጣቸው። ሌላ ምንም አንለው። ወንዶች ለሴቶች ልዩ አስተሳሰብ ነው ማሰብ ያለባቸው እንጂ እንደዚህ ወንዶች ናቸው ለሴት ልጅ መርዳት ያለባቸው እንጂ ከሴቶች ጥገኛ ሆነው ሴትን ልጅ ማስለቀስ የለባቸውም። ሴቶች ረተውት እኮ ወንድ ልጅ ረተው እኮ በስርዓት ቢሆን በትክክለኛ መንገድ ቢሆን እኮ ችግር አልነበረውም። ግን አንድ ወላሂ የሰማሁት ነገር አለ በጣም የሚገርም ነገር ማለት ነው። okay ሌላ ቀን በጣም ረዥም ስለሆነ ሌላ ቀን አካፍላችኋለሁ ማለት ነው። የሆነ ልጅ ታሪክ ሰምቼ በጣም የሚያስለቅስ ነው እና በጣም የሚገርም ነው ማለት ነው። እንሻላ ሌላ ቀን እንትን እላለሁ። ለምን ስለሚረዝምብን እንሻላ እንሻላ የአላህ ቀልብ ይስጠን፣ ለሁላችንም አላህ ቀልብ ይስጠን። ሴቶችንም ሴቶችም እኮ አንዳንዴ ቀልብ በማጣታችን ነው እንጂ እኮ ለነሱ ዝም ብለን አንደግስም መቼም ቀልብ እናጣለን። አንዳንዴ በቃ የወደደን ሁሉ እስከ ዘላለም እንትናችን ይመስለናል፣ ግን አይደለም። ማወቅ አለብን፣ ለራሳችን ማወቅ አለብን። እኛ ሴቶች ለራሳችን አናቅም። ሁሌም ጉዳት ላይ ነው ያለነው ሴቶች። ዌልካም ማዲ፣ እንዴት ነሽ? አሁን የመጣችሁ ልጆች ስናወራ የቆየ ነው። በነገራችን ላይ አሁን ወደ መጨረሻ አካባቢ ነው የገባችሁት ማለት ነው። አምስት ደቂቃ ነው የቀረኝ ልወጣ ያወራነው ስለ ሻህረል ሸዋል ነው ማለት ነው። የሆነ ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ ልለቀው እምቢ አለ አልለቀቅ አለ። ከዛ በላይቭ ገባሁኝ ማለት ነው። አይዞኝ አይዞኝ መዲ እሺ፣ አላፊ አድርገሽ አብሸሪ እሺ ሀቢብቲ አላፊ አድርገሽ። ረመዳን መውጫ ላይ ብዙ ሰው ይታመማል በአንዳንድ ነገር የተነሳ ማለት ነው። አብሽር አብሽር፣ አፊያ ይስጣችሁ። comment በነገራችን ላይ እየተቆራረጠ ነው የሚመጣው። ብቻ አልሐምዱሊላህ እና ቪዲዮን ቪዲዮን like አድርጉ። እሺ like እያደረጋችሁ ሂዱ። ቪዲዮ ከላይ X የምትለዋን ነገር ስትነኳት ቀጥታ ቻናል ይመጣላችኋል። subscribe ም ያላደረጋችሁ subscribe አድርጉ። like ም ያላደረጋችሁ like አድርጉ። መጨረሻ ላይም ደግሞ share ማድረግ አትርሱ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ ከምንም በላይ ማለት ነው እና አመሰግናችኋለሁ። ሌላ ምንድን ነው የምላችሁ? okay አይዋ ጥያቄ ካላችሁ በዚህ ላይ ጠይቁኝ። ኢንሻአላህ ጠይቁኝ። እስካሁን በቆየነ ቆይታ ጥያቄ ካላችሁ ከመውጣቴ በፊት ሁለት ደቂቃ ነው የሚቀረኝ። ጠይቁ። መዲ እሺ፣ አሁን ተሽሎሻል እንዴ? ትምህርት አልተዘጋም ግን አሁን ትምህርት አለ እንዴ? ትምህርት ያለባችሁ ልጆች አሁን በተለይ ወደ ዱባይ አካባቢ ሳይዘጋ አይቀርም። እንትን ወደ ሳውዲ፣ ሌላ ሀገር ወደ ረመዳንም አካባቢ ይዘጋል። ወደ ቤሩት ምናምን ባላቅም፣ ዱባይ ደግሞ አሁን በዚህ ሰሞን የተዘጋለትም አለ ግን አንዳንድ ልጆች ምናልባት ላይዘጋላችሁም ይችላል። ጠይቂ መዲ ስለሸዋል <laughs> ጠይቂ። wow ማሻላ congra ብለናል። ሀኒ ሺህ subscribe ሞልቶልኛል። live ትችያለሽ ትችያለሽ። በቃ ሺ subscribe ከሞላልሽ በኋላ ዛሬ check ታደርጊያለሽ፣ ነገ ደግሞ ትገቢያለሽ ማለት ነው። በአንድ ቀን መግባት አይቻልም። ያኔ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የሚቻለው። አሁን ምልክት አድርጊና ነገ ይልሻል፣ ነገ ደግሞ ትገቢያለሽ ማለት ነው በአንድ ቀን መግባት አይቻልም ያኔ በ 24 ሰዓት ውስጥ ነው የሚቻለው አሁን ምልክት አድርጊና ነገ ይልሻል ነገ ደግሞ ትገቢያለሽ ማለት ነው እንሻላ መዓዛ ለመዲ አላፊ አፍያ ያድርግሽ ብላሻለች። ኦ እንዴት ነው እህድ ይከፋታል። መዲ የሶስት ወሩ ትምህርታቸው እኮ ሊዘጋ ነው። እናንተ ጋር አልተዘጋም እንዴ? እኛ ቤተሰብ ልጆች አንድ አህላቸው ተዘግቶላቸዋል። ጭራሽ ለሶስት ወር ማለት ነው። በቃ ረመዳን ወጣኩ። ዋው ስታይ ሞላ ማሻላ በጣም ደስ ይላል። ወይ ጥያቄ ለምን አትታይም? የት አለ ጥያቄሽ? ቆይ ልጠይቅ ወይ አልሽኝ። አው ጠይቄ አልኩሽ። ቆይ ቆይ ቆይ አው ጠይቄ አልኩሽ። ከዛ ሀኒ ሰብስክራይብ ሞላልኝ አለች። ምን አል ምንም አይደለም ማር አሁን ተሽሎኛል አለች። መዲ እግዚአብሔር ይማርሽ አለች። ማለቴ ሳይሞላ አለች ሀኒ። ጥያቄ ለምን አይታይም? <laughs> ማዛ አመሰግናለሁ። ማሪ የት አለ ጥያቄሽ? ማዲ ጥያቄ የለም ሰምተሻል። ጠየቂ። <laughs> ለነገሩ <laughs> አይ አይ አሞሻል። አንቺ አልወለብሽም። እሺ ችግር የለም አልወለብሽም። አሞሻል መሰለኝ። እና በዚህ አጋጣሚ ለ YouTuber ኦች የማስተላልፍላችሁ ነገር አለ። ምንድን ነው እኔ የምላችሁ ነገር ምን መሰላችሁ ጓደኞቼ፣ በራሳችሁ ስራ ስሩ። የራሳችሁን ስራ ከሰራችሁ በትንሽ ጊዜ ማለት በቻላችሁት ጊዜ ቪዲዮ ካላችሁ ጥሩ ነው የምትሉትን ቪዲዮ ልቀቁ። የራሳችሁን ስራ ስሩ። ከዛ monetize የማትሆንበት ምክንያት ምንም የለም። ችግሩ ምንድን ነው? ሁለት መቶም ሺ ሶስት መቶም ሺ view ይኖራችሁ ሌላ ቪዲዮ ከሆነ ምንም ፋይዳ የለውም። አንዳንዴ የሚሸውደን ነገር አለ። ምንድን ነው? በዚህ ነገር ላይ እንሻላ አንድ ቀን እገባበታለሁኝ ማለት ነው። ብዙ አዳዲስ YouTuber ኦች የምንሸወድበት ነገር አለ ማለት ነው። monetize የሆኑ ልጆች ሌላ ቪዲዮ ለቀው ለምንድን ነው እንትን ቻናላቸው ምንም አይሆንባቸው? ስለዚህ እኛም እንልቀቅ የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ይሄን አትከተሉ። የራሳችሁን ቪዲዮ ከ copyright ነፃ ቢሆን ራሱ ሌላ ቪዲዮ ከሆነ copyright ባያመጣባችሁ ራሱ ምንም ዋጋ የለውም። ብቻ የራሳ በራሳችሁ ቪዲዮ ብቻ ነው የሚገመግሙት ከ monetize በፊት እለ በማህበር የምትሰሩት ነገር ካልሆነ ለምሳሌ እነ ፊልም፣ ድራማ እንደዚህ በማህበር የምትሰሩት ስራ ከሆነ ችግር የለም። ይሄ በእንትን ነው። ግን በማህበር ካልሆነ በማህበር ካልሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ያኔ ሌላ ቪዲዮ የምትለቁ እና የራሳችሁን ስራ አንዳንድ ቀን ብትለቁ ራሱ ሌላ ቪዲዮ የምትለቁ ከሆነ ከእናንተ ቪዲዮ view ያኛው ከበለጠ መጨረሻ ላይ ሲገመገም ያኛው ቪዲዮ view የሚበልጥ ከሆነ ምን form ነው ይሆናል የሚባለው? ጭራሽ ለእናንተ አይሆንም ማለት ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የራሳችሁን ስራ ስሩ። ባገኛችሁት አጋጣሚ ቪዲዮ ለመልቀቅ ሞክሩ። ከዛ ምንም እንትን የለውም ማለት ነው። እምቢ ያለኝ ምን ይልሻል? ምን ይልሻል? አይ ይከፍትልሻል። ኢንሻአላህ አይ አንድ ሺማ ከሞላሽ ይከፍትልሻል። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ የቆያችሁኝ እነ ሀኒ እነ ማዛ እነ ማዲ ማዲ ልበል okay እና MM ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው። ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስካሁን ያላችሁ ልጆች ማለት ነው። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ እና አላህ ይጠብቃችሁ። okay እንሻላው ይከፍትልሻል፣ ይከፍትልሻል። ምናልባት አሁን የሞላ ከሆነ እዛ approve አላደረጉትም ይሆናል። ለምሳሌ አሁን ከሞላ ልክ በ24 ሰዓት ውስጥ ነው approve የሚያደርጉት ማለት ነው። እንደዛውም ደግሞ live በምገቢበት ጊዜ 24 ሰዓት ቆይ ይልሻል፣ ትቆያለሽ፣ ይከፍትልሻል። ከዛ ለምን አዲስ ስትገቢ ማለት ነው። እሺ እኛም እናመሰግናለን። አዲስ ለገባችሁ ዛሬ የገባሁበት ምክንያት ምን ነበረ? ስለ ሻህሩል ሻዋል ሸዋል ላይ ስለ ቀዳ ወይም ደግሞ ፈርድ ጾማችንና ስለ ሸዋል ስድስት ቀን እያወራን ነበረ። በዛ ነው የቆየ ነው ማለት ነው። ዳኒን የማመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። በጣም ነው ከመጀመሪያ ጀምራችሁ የጠበቃችሁኝ ልጆች በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ስትወጡ ግን ቪዲዮ like ሳታደርጉ አትውጡ ማለት ነው። ከላይ X የምትለው አንኳትና አዲስም ከሆናችሁ subscribe አድርጉ። እናም ደግሞ like አድርጉልኝ፣ share አድርጉ ማለት ነው ኢንሻአላህ። ሌላ ደግሞ ጥያቄ ከመውጣቴ በፊት ጥያቄ ጥያቄ ጥያቄ ስልኮ ሞትኩኝ። ኦፊኒ ጥያቄ እንትናችሁ ግን እያቆራረጠ ነው። ለምን እንደሆነ እንጃ። comment ኣችሁ እየተቆራረጠ ነው የሚደርሰው። እንግዲህ ምን ላድርገው? በዩቲዩብ በኩል ነው የገባሁት ቀጥታ ከ application አይደለም። okay ሃኒ አፕሊኬሽን ማውረድ ትችያለሽ ለ live okay MM ምን ነበር ጥያቄሽ? ወላሂ ስለሚያቋርጥብኝ ነው comment ሁላ እንትን ይዘጋብኛል። እከፍታለሁ። ስከፍት ደግሞ comment ኦች ይጠፉብኛል። <laughs> መዲ ትፈልጊያለሽ እንደ subscribe? እሺ አደርግሻለሁ። መዲንም subscribe አድርጓት ትፈልጋለች። እላ ያለ ወላ እኔ ጋር የለም፣ እኔ ጋር የለም። MM እሺ ጠይቅኝ ማሪ፣ አሁን ጻፍልኝ። ይኸው አሁን ለምሳሌ okay እኔ ጋር አስራ ሁለት ሰዓት ከአርባ አምስት ነው ከአርባ አምስት ያመጣችልን ጥያቄ ብቻ ነው ያለው። መዲ ቤተሰብ ነን ብላሻለች። እንግዲህ እሷንም ካላደረግሻት ደግሞ አያድርጊያት። እሺ subscribe አድርጊያት። ሀኒን አይ እርግጠኛ ነኝ አድርገሻታል። አዎ የቪዲዮ ምልክቱን በመንካት go live የሚለውን እንኪው እያለችሽ ነው መዓዛ ቲዩብ ለሀኒ ማለት ነው። ምናልባት እሱ ያልመጣላትም ይሆናል እንጂ መጀመሪያ ስትከፍተው እንደዛ ላያመጣላት ይችላል። 24 ሰዓት ጠብቁ ምናምን የሚል ነገር አለ። አዲ የኔን comment አንብቢ እያለች ነው። አሁንም okay ማዲ okay አሁን አየሁት። ጥያቄ የኔ YouTube ስም አልቀየር አለኝ። እሱን ደግሞ የምትቀይሪው ሶስት ወር ሲሆንሽ ነው። ገና channel ሽን create ካደረግሽው ሁለት ወር ነው መሰለኝ አይደል? ማዲ ሶስት ወር ሲሆንሽ ነው መቀየር የምትችይው። ያለ ሶስት ወር ይቀየራል ይላሉ። ግን እኔ እንዴት እንደሆነ እንደሚቀየር I don't know። ምናልባት በኮምፒውተር ይሆናል። ሞክሬ ነበረ ያለ ሶስት ወር አልቀይር ብሎኝ ልክ ሶስት ወሬ ሲሞላ ነው የቀየረልኝ ማለት ነው። ወይስ ድሮ ነው? ድሮም መዲ ነው እንዲ አንቺ አልቀየርሽም በዚህ ሶስት ወር ውስጥ channel ሽን create ስታደርጊ መዲ ብለሽ አይደል የከፈትሽው? ወይስ ከዛም በፊት መዲ ነው የሚለው? እንደዛ ካልሆነ ደግሞ ኢንሻላ ቪዲዮ ሰርቼ ልክልሻለሁ በውስጥ ማለት ነው። እንዴት እንደምትቀየሪ እንትን ላይ ነው የምትቀየሪው ጎግል ላይ Google Chrome ላይ Okay ኤምኤምም okay መዲ <laughs> መዲ <laughs> በጥፍ ያለች እኔ አይደለም አለች። Okay የኤምኤም ነው እሺ። ኤምኤም ማር እንትን ላይ ማለት ነው Google Chrome ላይ ወይም ደግሞ YouTube ሽን YouTube create አድርገሻል። YouTube ሽን create ካደረግሽው ከዩቲዩብም በኩል አንድ የመጀመሪያሽ ከሆነ እዛም መቀየር ትችያለሽ። ግን YouTube create ካደረግሽ እዛው በቶሎ አይቀየርልሽም። ወደ Google Chrome የሚባለው አለ። Google Chrome ውስጥ ትገቢና ከላይ ከቀኝ በኩል profile ሽን ታያለሽ። ከላይ ከቀኝ በኩል በ Chrome ውስጥ ማለት ነው። Chrome ውስጥ ከላይ ትገቢና በ search bar ውስጥ መቼም dot com ወይም ደግሞ ወደ YouTube ትገቢና በ Chrome ውስጥ YouTube ትገቢያለሽ ማለት ነው። ዶት com ብለሽ ትጽፊና ከላይ ከቀኝ በኩል እንትንሽን profile ሽን ትነኪዋለሽ። profile ሽን ስትነኪው ከእንትን የሆነ ነጠብጣብ ነገር አለ ከጎን ከ profile ሽ ጎን ማለት ነው። ከዛ desktop mode የሚል desktop mode የሚለውን ስትነኪው creator creator studio የሚል ይመጣልሻል። በ creator studio አጠገብ profile ሽ አለ። profile ሽን ትነኪያለሽ። profile ሽን ስትነኪ ስምሽንም መቀየር ትችያለሽ፣ እንትንሽንም profile ሽንም መቀየር ትችያለሽ ማለት ነው። profile ሽ ባዶ profile ሽን ንኪው፣ ባዶ ነው አረለ profile ሽ። ከዛ ባዶን ስትነኪው ቀጥታ ስምሽንም መቀየር ትችያለሽ፣ እንትንሽንም መቀየር ትችያለሽ። ሌላ ደግሞ እንትን ላይ ማለት ነው። ከዚህ በፊት ደግሞ ምንም ያልቀየርሽ ከሆነ አሁን ራሱ ገብተሽ ቀጥታ YouTube ላይ መቀየር ትችያለሽ። ሴቲንግ ውስጥ ማለት ነው። ሴቲንግ ውስጥ እስክሪፕቶ ምልክት አለች። እሷን ስትነኪያት ምናልባት ደጋግመሽ የሞከርሽው ከሆነ ያለ ሶስት ወር አይቀይርልሽም። ጎግል ክሮምም ላይ ይሁን እዛም ላይ ቢሆን ያለ ሶስት ወር አይቀይርልሽም። ሶስት ወር ሲሞላ ነው እንደገና መቀየር የምትችው ማለት ነው። ካልሞከርሽው ደግሞ በቀላሉ መንገድ እዛ መቀየር ትችያለሽ። እና ሌላ ጥያቄ አላችሁ? ጥያቄ ካላችሁ ጠይቁኝ እመልስላችኋለሁ። ኦ ሶስት ሶስት ጊዜ ቀይረሻል። አይቀይርልሽም። አሁን ደጋግመሽ ሞክረሽልኛላ። እንደዛማ ከሆነ አይቀይርልሽም። በቃ እስከ ሶስት ወር ቆይ፣ እስከ ሶስት ወር ቆይና ከዛ ነው የሚከፍትልሽ ማሪ። ከዛ ነው መቀየር የምትችይው። በጎግል ክሮምም ይሁን ከዩቲዩብም በኩል ይሁን በማንኛውም በኩል መቀየር የምትችይው ሶስት ወር ሲሞላሽ ነው። ያም ሆነ ይሁን በእንትንም በ Google Chrome ም ስትገቢ ከላይ profile ሽ ምናምን ነክተሽ desktop mode አድርገሽ ስልክሽን ከዛ profile ሽን ነክተሽ ስትሄጂ ነው setting የሚል ይመጣልሽ ይመጣልሽና የምትቀይሪው። YouTube ም ላይ ደግሞ እንደዛው create ካላደረግሽ create channel ይልሻል ወይ password ሽን ይጠይቅሻል። ወይም ደግሞ ከዚህ በፊት አንዳንድ ቪዲዮችን ዝም ብለሽ share የምታደርጊም ከሆነ ቻናልሽ አለሽ ማለት ነው፣ ክፍት ነው ማለት ነው። ከዛ ስምሽን ማስተካከል ትችያለሽ ማለት ነው እዛው ሌላስ ጥያቄ ያላችሁ ወይስ ለውጣ ለውጣ እንዴ አላሳዝናችሁም? ቆይ ስወጣ እኔም ስለያችሁ በጣም ነው የማዝነው። እሺ አዝናለሁ ስለያችሁ። አዎ በፊት የሚቀየርልሽ አጋጣሚ ሶስት ወርሽ ሳይሞላ ነው የሞከ እንትን መጀመሪያ ሳትቀይሪ ነው የሞከርሹ ማለት ነው። የትም ላይ እንደዛ ነው። ገና ስትገቢ ዘጠና ቀን ነው የሚልሽ። ዩ ካን ቼንጅ ፕሮፋይል ኦን ናይቲን ዴይ ብሎ ምናምን ያስቀምጥልሻል ማለት ነው። እና ጓደኞቼ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው ማከብራችሁ። እንሻላ አላህ ይጠብቃችሁ በያላችሁበት። ሰላም ሁኑልኝ። ሁሌም እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ማታ ማታ እንደዚህ ልገባ እችላለሁ። አንዳንድ ነገሮችን እንወያያለን ባይ